kalau Anggun bersedia, saya ingin sekali nyanyi bareng sama Anggun. Boleh. Lagu khusus ini. Uh, <laughs> Oke, be. No, I won't stop hati Tertoreh luka di hati Matamu membuka kita Akan marah yang telah ternoda Hapuskan semua yang Lenyapkan satu harapan Anggun. Terima kasih. Terima kasih. Dalam saya mau pegang tangannya boleh. <laughs> Ya. Kalau mau dapat tun lagi tidak boleh.